Miarahaba tompoko lahy finaritra eh, tompoko vavy ankafalinina indray no eh, izarana aminao eh, ny vaovao makasika ny metodetry ny andro amin'ity anio ity izany hoe tetry ny andro ho an'ny zoma sabotsy ny alahady ho avy izao dia mandrahondrahona mety arahan'ny herika ohatr'izany koa ny aty amin'ny alaotra mangoro ny aty amin'ny ampovoan-tany izany amin'ny ankapobeny somary mandrahondrahona fa dia ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ary amin'ny faritra sisa ny tolakandro ho an'izay rahampitso izay dia mitovitovy ihany satria dia mbola mitoetra ny orana malefaka raha ho an'ny antalasan'aranjirofo atsinanana ary amin'iny Alao tsy mangoro a, iny a, dia misy orana malefaka ihany koa aty amin'ny morontsiraka atsinanana, izany hoe manodidididina ny Taolagnaro sy tapany atsimon'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosy iny a, somary mandraondraona mety hananerika hatrany lohan'ny ilany atsinanan'ny Vakinakaratra sy Amoronmania mahazo ny Haute Matsiatra iny, mandraondraona ihany koa aty amin'ny faritra Melaky tapany avaratr'i Menabe ary mahazo ny faritra Amin'iny mangoro iny dia mbola hisy ny orana malefaka mahazo an'ny vatovav y fitovinany somary mandrahondrahona mety hanahin'ny herika ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Hotomatsiaritra aty mahazo an'ny Ihorombe aty somary mandrahondrahona ihany koa ny ilany atsinanan'Analamanga sy Sofia raha toa ka ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny asabotsy dia Dia mankasitraka anao indray ary nanaraka izay vaovao rehetra izay hatramin'ny farany aho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.